abi derviş. Otur otur ara oynayalım. Tuz var. İşte committee yundu bat bat iş batın yok. Atya şu var, şu committee var. Yut avam şu khavan yetim var. ಕೋತ ಆರಾಮವಾತ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧುಗ ಚಟ ಆರಾಮ ಚಟ ಆರಾಮವಾತ ಬೇ ಅಂದಾಜ ನತೋಸ್ ಫಾಕೈ ಬಿ ಹುಸಿದೆ ಬಟ್ अगर ये चीज मुझे ऐसे गिलास मैं गिलास ही चला वाड़ी और हस ये का हाँ, गिलास गिलास में काम ये मकला नहीं सुबह चाय थे हस काल बहुत बात है इसलिए गुंजस्ती क्यों है 감사합니다.